Isto basicamente, a partir do momento que eu vim morar para esta zona, andei a namorar, vá lá, esta parede. E já tinha manifestado a intenção de pintar, portanto, inclusive com, com pessoas aqui da escola. Em relação ao trabalho, segue a linha dos, dos trabalhos anteriores que eu vou fazendo, portanto, não fiz propriamente que é um bocadinho também o meu método de trabalhar. Portanto, eu geralmente nunca faço grande ruptura com o trabalho anterior, é quase como se fosse o mesmo trabalho em que vou abandonando uns elementos, acrescentando outros, portanto, é como se fosse um trabalho contínuo. Uh, Aqui tenho a possibilidade de fazer numa escala um pouco maior do que ao que estou habituado, ou, ou por exemplo, o que é possível fazer ilegalmente. Isso é a vantagem também dos trabalhos autorizados, é de poder estar eh, com muito mais dedicação à, à peça. E, e pronto, espero que sirva para melhorar aqui o, o, local e espero que seja também renovada, portanto que não seja, que a escola também tenha este exemplo para fazer convites futuros, talvez, para isto ficar mais dinâmico.